negeri-negeri yang disebut dalam Sumpah Palapa Gajah Mada. Sumpah Palapa adalah sumpah Gajah Mada ketika ia baru saja dilantik menjadi Mahapati Amangku Bumi atau Perdana Menteri. Majapahit pada tahun 1336. Sumpah tersebut merupakan sumpah Gajah Mada untuk menaklukkan negeri-negeri di Kepulauan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah Palapa berbunyi, Sira Gajah Mada Papatih Amangkubumi, Tan Ayun Amukti Palapa, Sira Gajah Mada, Lamun Huas Kalah Nusantara, Ingsun Amukti Palapa, Lamun Kalah Ring Gurun, Ring Seram, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dompu, Ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana Insun Amukti Palapa yang artinya Gajah Mada sebagai Mahapatih Bumi tidak ingin melepaskan kuasa. Gajah Mada bersumpah, bila telah menguasai Nusantara, saya akan berhenti puasa, yaitu bila menguasai negeri Kurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, maka saya akan betul-betul berhenti puasa. Berdasarkan pemaparan tentang negeri-negeri yang disebutkan dalam Sumpah Palapa di atas, maka terdapat 10 negeri atau kerajaan di Nusantara yang dicita-citakan Gajah Mada untuk dikuasai. Yang pertama adalah Gurun, yang kedua adalah Seram, yang ketiga adalah Tanjung Pura, empat Haru, lima Pahang, enam Dompo, tujuh Bali, delapan Sunda, sembilan Palembang, dan sepuluh Tumasik. Penjelasan mengenai ke-10 negeri-negeri tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gurun. Kata gurun dalam Sumpah Palapa Gajah Mada merujuk pada suatu negeri yang telah ada pada abad ke-14 ketika Gajah Mada mengucapkan sumpahnya. Menurut beberapa ahli bahwa negeri gurun bermaksud Pulau Gorom yang merupakan salah satu pulau yang terletak di wilayah Seram bagian timur Maluku Pulau Gurun dahulu kala merupakan pulau dengan peradaban yang diperhitungkan karena letaknya sangat strategis tepat di ujung timur Pulau Seram dan posisinya yang berdekatan dengan Pak-Pak atau daerah penghasil pala Papua. Menjadikan gurun sebagai tempat persinggahan dan lalu lintas perdagangan di kawasan timur Nusantara karena gurun sendiri terletak sebagai basis perdagangan rempah-rempah. Inilah alasannya Gajah Mada ingin menguasainya. Yang kedua adalah Seram. Seram kini merupakan nama sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Pulau Ambon, Maluku. Seram di zaman Gajah Mada merupakan negeri makmur sebab negeri tersebut memiliki pelabuhan yang ramai seperti Amahai, Masohi, Kariratu, Piru, serta beberapa pelabuhan rakyat yang biasanya ramai diisi oleh para pedagang dari segala negeri untuk berdagang rempah-rempah. Kebutuhan pokok seperti ikan, kain, dan lain sebagainya dengan alasan itu pula Gajah Mada ingin menguasainya. Yang ketiga adalah Tanjung Pura. Nama Tanjung Pura merujuk pada kerajaan yang terletak di Kalimantan Barat. Kerajaan tersebut telah berdiri sejak abad ke-8 Selain itu, kerajaan tersebut juga tercatat telah melakukan perpindahan ibu kota kerajaan, yakni dari negeri baru kemudian pindah ke Sukadana pada abad ke-15 Tanjung Pura berubah nama menjadi Matan. Yang berikutnya adalah Haru. Haru merupakan kerajaan yang terletak di Sumatera Utara. Menurut berita Portugis, Haru merupakan kerajaan kuat yang menguasai Sumatera Utara, memiliki pelabuhan yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai negeri. Sebab itulah Gajah Mada dalam sumpahnya ingin pula menguasai Haru. Menurut berita Cina bahwa sebelum Haru dikuasai Majapahit, terlebih dahulu Haru dikuasai oleh Cina sejak tahun 1282. Kemudian yang berikutnya Pahang. Pahang adalah negeri yang di zaman Gajah Mada dikenal sebagai negeri penghasil perunggu dan besi. Negeri Pahang terletak di Semenanjung Melayu. Ini menjadi negeri Pahang salah satu negara bagian di negara Malaysia karena kaya akan kandungan perunggu dan besinya itulah Gajah Mada pun bercita-cita ingin menguasai Pahang. Kemudian yang keenam adalah negeri Dompo. Negeri Dompo adalah negeri yang terletak di Sumbawa. Negeri tersebut berbatasan dengan Pulau Bali. Kekayaan negeri Dompo membuat Gajah Mada berniat menguasainya. Yang ketujuh, Bali. Bali hingga kini masih bernama Bali. Pulau tersebut dianggap sebagai pulau tetangga Jawa. Oleh karena itu, penaklukan Bali merupakan sesuatu yang wajib karena perbatasan laut dengan Pulau Jawa yang menjadi pusat kerajaan Majapahit. Kemudian yang kedelapan adalah Sunda. Sunda merujuk pada kerajaan di negeri-negeri yang ada di wilayah barat Pulau Jawa. Sebagaimana halnya Bali, Sunda berbatasan langsung dengan wilayah kekuasaan inti Majapahit. Oleh karena itu, Penaklukan Sunda diperlukan oleh Majapahit meskipun pada akhirnya Gajah Mada gagal melakukan penaklukan pada kerajaan-kerajaan di negeri Sunda. Kemudian yang kesembilan, Palembang. Palembang adalah bekas ibu kota kerajaan Sriwijaya yang sudah pasti ramai akan pedagang dari berbagai negara. Letaknya yang strategis serta kotanya yang telah lama maju sejak berabad-abad Sebelum Majapahit berdiri, membuat Gajah Mada berniat untuk menguasainya. Kemudian yang ke-10 adalah Tumasik. Tumasik merujuk pada suatu pulau yang berdekatan dengan Johor. Kini Tumasik berubah namanya menjadi negara Singapura Dahulu Temasik merupakan salah satu pelabuhan milik Kerajaan Sriwijaya yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai negara. Oleh karena itu dalam sumpahnya Gajah Mada berniat juga untuk menguasainya. Sahabat kompakan, itulah negeri-negeri yang disebut dalam sumpah Gajah Mada. Mudah-mudahan Penuturan dari kami sedikit menambah ilmu pengetahuan tentang sejarah di Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.